如果提到近几年上升最快的歌手，相信大家都会有自己的一些看法。或许很多人第一时间会想到肖战、王一博，亦或者是蔡徐坤、毛不易等实力唱将。这个答案正好验证了一百个人眼中有一百个哈姆雷特。但是，即使可选性很多，最后依然会有一个绕不开的名字，那就是新生代的佼佼者周深。他的传奇经历警醒着很多人。 昙花一现固然美丽，但是实力不会埋没任何一位人。从《中国好声音》的最初惊艳，到后来深入人心的震撼，再到后续我们的歌和歌手当打之年的扶摇直上，这种发展速度令人叹为观止。各大综艺晚会接踵而至，各种综艺活动的特邀嘉宾。但是周深的传奇不止不于此，在 OST 圈子，他又开创了另一个令人心服口服的壮举。 几乎各大热播的电视剧，你都可以寻找到周深的声音。近期，周深为张艺谋电影《悬崖之上》演唱的同名片尾曲《悬崖之上》，就在一次验证了周深的传奇，告诉观众周深的唱功是多么受欢迎。有你音乐榜战绩喜人，对于经常登顶有你音乐榜的周深来说，新作品再次获得殊荣应该是意料之中的事情。但是，谁能想到？ 这首歌曲发布四周以来，周周在榜，并且次次位列前三，连续四次拿下人气得分第一，一次付费得分第一，这份战绩应该是歌手中的佼佼者。入围华鼎奖最佳歌曲奖，近年来周深斩获过各种各样的奖项，收获着不一样的惊喜。入围第三十届华鼎奖最佳歌曲名单来袭，周深演唱的《悬崖之上》有幸在其中。 虽然不知道最后的结果是如何的，但是每一次的入围都是对周深的肯定。毕竟处在上升期的周深是需要来自各个方面的肯定。不一样的奖项对于周深未来的发展是有着至关重要的作用的。五月二十七日，人民网发布建党百年主题 MV《悬崖之上》，感谢为了今天美好和平生活奋斗的革命先烈。视频中涌现出许多大家都熟悉的革命先烈。 他们或正当壮年，或年轻，但是都牺牲在黎明之前。虽然早已离去，但是精神长存。开场的风琴声颇具苏联色彩，小调的旋律中则带有一丝淡淡的忧伤，让人闭上眼睛就看到故事中那片寒冷苍凉的土地。雪白的花生在那悬崖，勇士的鲜血一遍遍染红了它。 周深深情的演绎，仿佛诉说着无名英雄们朴实却无比伟大的人生，催人泪下。这么多的好消息，对于具有天籁之音的周深来说是值得的；对于这首非常应景的好歌曲来说，它值得这份肯定和赞誉。永恒的心，奔赴的天下，有信仰的孩子，多想家。听到这首有正能量的歌曲，绝对是粉丝的幸运。